Herkese merhaba arkadaşlar, Nescim takipçileri. Biliyorsunuz ki e, kısa zaman önce GTA 5 PC versiyonu çıktı. Tam olarak 14 Nisan 2015'te. Ama tabi ön sipariş verenler bu oyuna daha önceden sahip oldular ama oyunun aktif hale gelmesi tam olarak 14 Nisan 2015'te gerçekleşti. E, PC versiyonu alan arkadaşların birçok sorunu oldu. Hmm yüklemeler, upgrade'ler, update'ler, cartçurt vesaireler. Ondan dolayı e, birkaç gün aradan sonra bir saniye, bir dakika burada bir şeyler konuşuyorum. Bir dakikanı alacağım. Heh. Nerede kaldık arkadaşlar? Dediğim gibi PC versiyonu oynayanlar e, bazı update'lere takıldı, upgrade'lere. Demeler, güncellemeler, cartçurt derken birçok oyuncu bu GTA 5'i çalıştıramadı. E, öncelikle GTA 5 oyunu aldıysanız PC versiyonunu. E, ben nasıl bunu çözdüm onu anlatayım. E, ee, GTA 5'i e, Türkçe karakter desteklemediğini de söyledi Rockstar yöneticileri. O yüzden e, Türkçe karakter neyi desteklemiyor? Öncelikle ona değinim. Bilgisayarınızdaki kullanıcı adı eğer Türkçe karakter içeriyorsa oyunu e, update sırasında, güncelleme sırasında açılmıyor. Bir hata veriyor. O hatadan dolayı e, güncelleme iptal oluyor. Tekrar başlamanız gerekiyor vesaire vesaire. Veya takılmalar oluyor. Hiç yüklenmiyor. Ben takılmalara e, ilk başta takılmaya şahit oldum. Ondan sonra update sırasında bitiyor. Bir hata verdi. O hatayı çözemedim hala. İler tahmin ediyorum ki ilerleyen zamanlarda bu hatayı çözecekler diye düşünüyorum. Onun için e, nerede kalmıştı? O hatayı nasıl çözdüğümü anlatayım. Ben takılmaya mua, maruf oldum. Maruz, maruz kaldım. <laughs> bir de kelimeyi kullanabilirsem neyse. Maruz kaldım. E, o hatayı da şöyle çözdüm arkadaşlar. E, denetim masasına giriyorsunuz bilgisayarınızdan. Denetim masasından yeni bir kullanıcı oluşturun ve bu kullanıcı e, oluşturduğunuz kullanıcı kesinlikle Türkçe karakter içermesin. Türkçe karakter dediğim nedir? I, Ç, yumuşak Y, Ü, vesaire gibi Türkçe karakterler içermesin. Ondan dolayı update sırasında güncelleme olmuyor. Bu kullanıcı adını açtıktan sonra e, GTA 5'i başlatın. Güncellemesini yapsın. Ondan sonra zaten oyununuz açılacaktır. İsterseniz de denetim masasından tekrar bu kullanıcıyı silebilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım ve herhangi bir problem yok gördüğünüz üzere. Şu an GTA 5 oynuyoruz. Neyse arkadaşlar 2 dakikanızı çaldım sanırım. Ee, geriye dönüyoruz. Hemen e, haftada bir tane GTA 5 videosu gelecek. Zaten e, ilerleyen zamanlarda programımı paylaşacağım. Hangi oyunlar ne zaman gelecek. Umarım e, videomu beğenirsiniz arkadaşlar. Beğenmeniz benim için gerçekten çok ve çok önemli. Beğendiğiniz her video benim için e, ne derler ona hmm, adını hatırlayamadım. Her beğendiğiniz video bana e, oyunu çekme, video çekme şevki veriyor. Ondan dolayı e, videomu beğenmeyi unutmayın. Neyse oyunumuza kaldığımız yerden devam edelim. Şimdiden kusura bakmayın 3 dakikanızı çaldığım için. Aç lan dost kapıyı dostum. Hey, hey, hey gel. Gardiyana git. Okey. Tamam tamam sakin ol. Sakin. ol. Oh shit. Sen de gel buraya. Evet dostum. Hepiniz içeriye. Hepiniz. İçeriye. Hadi. Hadi dostum içeriye. Sen de bekliyorsun. Morlu. Mor çatı. Sen de. Sen de. Hadi. Çabuk. Tamam mı? Okey. Okey aranıyor. Ve boom. <laughs> Bu çok çılgıncaydı dostum. Haydi dostum paraları alalım. Haydi bakalım. Oho. Paralar nerede? Paralar. Paralar. Bozulmasın aralar. İnşallah kapıda kapıymış ya. 2000. O paraları ben alayım. Evet, evet. Uh, <laughs> ee, bu arada belirtmeden geçemeyeceğim arkadaşlar. Ee, GTA 5'i az bir şey oynadım ve tekrar yeniden başlattım. Ee, çok iyi olduğunda söylenemez açıkçası. Ee, bilgisayarımın özelliklerini merak edenler için söyleyeyim. Bilgisayarım çok düşük özelliklere sahip. Neyse e, daha sonra ileride açıklarım onu. Burada bana e, alt tuşuna basmamı söylüyor. Alta bastığım takdirde geçiş yapacağım söyleniyor. Haydi gidelim dostum. Ee, çok iyi olduğum söylenemez bu arada. Ee, biraz sıkıntı yaşadım. Bu arada PC versiyonunda bir özellik varmış sanırım. Ben de bir videoda gördüm. Bu arkadaşlar. V'ye bastığınız takdirde FPS First Person'a geçiyorsunuz. Şuradan bir yere saklanayım. Evet. Okay. I'm setting the charges Bombayı kur dostum haydi haydi bütün gün seni bekleyemeyiz burada. Evet. Gidelim. First person'da çok iyi olduğunu söylemem. Niye koşamıyorum? Ha, tirem benim. Ulan o kadar ateş ettim. Birini bile vuramadım mı? Neredeler? Göremiyorum. Biraz sessiz kaldım arkadaşlar kusura bakmayın. Hadi. Çıkar mısın önümden? Haydi gidelim haydi haydi haydi haydi. Gelenler var. Gidelim çocuklar. Haydi bakalım dostum. Bra bra bra bra bra bra tam tele, tam şey ya. Magonda. Haydi haydi haydi. Fuck you do girl. Oh shit. <laughs> Şimdi araba kontrolü bende. Haydi bakalım. Araba da güzel kayıyor ha. Bu arada grafitlerden bahsedip arkadaşlar. Ee, çok iyi grafit oynadığım söylenemez. Ama oyunu çalıştırması bile bir mucize bence. Ee, ilerleyen zamanlarda anakart ve işlemci almayı düşünüyorum. Daha iyi özelliklere sahip olacaktır. Ee, shit shit shit rock bro. Siktir. Woohoo! Bundan sonra zaten kontrolü benden alıyor. Ne yaparsak yapalım bu tren bize çarpıyor. You guys alright? Yeah. No, hey. Plana sabit kaldı. Ne? Lanet olası plana sabit kaldı. Gel. Öyle diyorsun da yani hiç de sabit kalamayacaksın bu plana. Nerede bu kadının kopterleri? Canım yandı. T sen git. Hayır seni burada bırakamam belki. Tanrım. Yakalandık. Git. Hayır. Çok sinirlendim. Çok sinirlendim ulan. Lanet olursun polisler. Lanet olursun. Aynı sözler. Aynı sözler. Geberin uşaklar, geberin Amerikan uşakları. <laughs> Lanet olsun adamım. Geberin ulan. Oo yeni devriyeler geldi dostum. Kaç, yakala onu. Hayır. Aman tanrım. Aman tanrım. Yakalama beni. Hadi yetmedi oğlum. olur. Helikopter nerede? Bilmiyorum. Gel geri. Gelirseniz onu öldürürüm. Hayır aman tanrım yardım edin. Yardım edin. Gidin. Gelin. Ve Travel T puslu yolda kaybolur. Ve onu son kez gören siz Net Game takipçileri olursunuz. Bir daha Travel'ı kimse görmez. O bir artık efsanedir. Onu gören insanlar ve Michael'ın <sighs> cenazesindeyiz. Tanrı şehri ve ölüleri kahraman ilan edin. Biz çeviremedim. Bu da keskin nişancı. Michael Dersin ve o Michael anybody else babamız inside my streets. But we know fakat bizler merciful. Ya çeviremiyorum. İngilizcem o kadar iyi değil ki. Ayrıca YDS'den 10 aldığımı söylememe gerek yok sanırım. O kadar iyi, iyi, iyi İngilizcem yok. Pat küt kelimeler sadece. Yes, yes kabul ediyorum. Oğlum James. O iyi çocuk. O iyi çocuk. İyi çocuk. Why? Niçin? the fucking poor. No. Havuzda. Hayır. smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Ne hakkında? Hey. Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. Burada. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. <sighs> Oh. Well, I think that's all we have time Tamam for. bitti. <laughs> The same time next week? Bir dahaki hafta görüşürüz. I guess. Oh, <sighs> Gelirim. Gelirim. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Hmm. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Görüşürüz hafta. ve Grand Theft Auto 5 dünyasına hoş geldiniz Nest Game takipçileri. Mükemmel arabalar, bisikletler, motorlar, uçaklar, mis gibi daireler ve bir sürü etki izleşime sahip olacağınız GTA 5 sizleri bekliyor. GTA 5 diğer oyunlara nazaran, yani diğer versiyonlara nazaran daha iyi olduğu söylendi. Onunla her şeyi yapabilirsin. Tenis oynayabilir, futbol oynayabilir, yüzebilir ve saçma sapan görevlere koşabilirsin. Bir banka bile soyabilirsin. Ki oyuna bir güvenli şirketini soymakla başlıyoruz. Ayrıca diğer oyunlara nazaran e, hayvanlarla etkileşime de geçebiliyoruz. Güvercin, kedi, köpek. Oh. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, would you come on? Fuck. Actually, yeah. It's that house right there, with the yellow stairs. Yeah, good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn, why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting that reads there's a couple niggas here about to boot some cars in case somebody... Arkadaşlar burayı geçmiyorum. Ee, izleyin diye çünkü... Oh, görün diye. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Yeah, homie. This the spit knot right here. Your boy Simeon wasn't bullshit. Man, get your ass in there. Bring your ass, fool. Always trying to boss somebody. Ha böyle mi başlıyor? Ben de niye böyle başlıyoruz? Come on. Come on. Gel gel. Damn. This nigga must got the baby dick. Ben beyaz alacağım. Yeah. And all this shit paid for with bad credit. Hadi o halde gidelim dostum. Lanet olası şehrin tozunu attıralım. Sen hile yapıyorsun adamım. Bekle. Çiğ başladım şöyle. Bu ne ya? Mouse'a bak. careful with these rides, homies. The Simeon ain't about to dock my pay again. Homie, man, if you need some bread, I can hook you up with JB's tow truck. It ain't got glamour, but it's some money to be made. So him and Tanya can smoke crack in peace? Homie, I'm good. You wanna get whips like this, you gotta stay on your grid now. Nigga ain't threw some time over nickels and dimes? I stick to repos, dog. Amaç burada geçmek değil, onu takip etmek. O yüzden fazla basmıyorum. Bu arada ben bundan copyright yer miyim? Yememek için kapatıyorum radyoyu. Kusura bakmayın. Ah! Oh, oh, oh, oh. Sorry. Lan neye çarptım ben öyle? Sorry, sorry. You want room? Go lose some weight with your fat ass. I'm schooling your ass, boy. Hey, screw you too, homie. What the hell was that yeah? Önüne bak dostum. and slow up the road for, dog. Move over so the traffic can flow through. Whatever, nigga. I'll let something flow through your ass. Dog, I ain't you sure that joke works, dog. Oh, shit. Oh, shit. The oh, shit. Be cool, fool. We got the paperwork. Whatever, you explain that shit. I'll see you at the dealership. Explain that shit my ass. issue. Sıkıştım. Birisi tostal gördüm. Beni burada kimse bulamaz. <laughs> Kopter mi o? Hadi kaybol kaybol. Şu an polis arada oldu. Da ben buradan nasıl çıkacağım onu bilmiyorum. Tamam. Polisleri kaybettim. Şimdi çıkalım eve gidelim. Arabanın da ağzına sıçtık ayıp söylemezsin. Hadi eve gidelim. İnşallah uzak değildir. Aman be bir şey yok. Biraz manyak gibi araba kullanıyor olabilirim ama sakin bir şey yok. Kusura bakma. Sorry sorry. Çok güzel araba kullanıyorum. <laughs> Evet. Evet çok güzel. 2 15 5 Okay. You make my skin crawl, you neo-Nazi. you are all the same. You're disgusting. You think you can rob me? You come in here and you try to rob me. You look at me like I am shit. This racist insulted me. Hey, what's up, bro? What you calling a nigga? No, no, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? I, I mean, N-word. I, I, that, that's not cool, man. I, don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. Ah, but seriously, maybe he's Rus not musunuz ha? Rus aksanım var. He's man enough for a car like this. Wait, wait a second. <laughs> this guy right here, him, get him a hybrid. That's a real man's car. <laughs> I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he with me. he gonna get all this fool money. Watch this. Look, man, I gotta go. <laughs> hey, Simeon, I'm out. yeah, yeah. yazı the lan arkadan geliyor. Best part, man. Evet arkadaşlar e, ilk GTA 5 videomuzu burada bitiriyoruz. E, eğer beğendiyseniz likelamayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha çok video gelmesini istiyorsanız bütün videolarımı likelamayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür eder. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar, iyi eğlenceler.